Bydd y chwe nod ar gyfer gofal bris ac gyfwng yn ein helpu i ddarparu'r gofal iawn yn y lle iawn y tro cyntaf. drwy gynllunio, cydlynu a darparu cymorth mewn ffordd integredig ac ymarferol i annog ymyriadau ataliol, byddwn yn helpu rhai sydd fwyaf tebygol o fod angen gofal bris i aros yn iach ac allan o'r ysbyty. Rydym wrth i'n creu gwasanaeth bris 24 awr y dydd, 7 diwrnod o'r wythnos, drwy gig 111 Cymru ar-lein neu dros y ffôn, i roi cyngor ac atgyfeirio i'r gwasanaeth iawn y tro cyntaf. Rydym wedi rhoi mwy o gyllid i helpu i gadw pobl sydd angen gofal bris mor agos at eu cartref a phosibl. Dylai hyn roi capacity ychwanegol i'r gwasanaethau gofal sylfaenol bris a chynyddu gofal ar gyfwng fel ei fod ar gael 12 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Bydd pobl sydd mewn ar gyfwng iechyd corfforol neu iechyd meddwl bob amser yn cael ymateb cyflym a phriodol a llwybr gofal dibynadwy i'r lle iawn. Bydd timau lleol yn trin symptomau difrifol yn gyflym i helpu pobl i ddychwelyd adref neu i fynd i'r lle gorau ar gyfer eu hanghenion cyn gynted ag y bo'n ddiogel. Mae hyn yn helpu i gynnal hyder cleifion i ofalu am eu hunain. Mae ein model adferiad gweithredol rhyddhau i adfer yna asesu yn canolbwyntio ar wellhad ac anibyniaeth y claf unigol. Gyda gwasanaethau adsefydlu da, gallwn wella canlyniadau i bawb a helpu pobl i osgoi mynd yn ôl i'r ysbyty. Byddwn nhw'n gwella gofal bris ac argyfwng Cymru yn sylweddol ac yn rhoi'r gofal iawn yn y lle iawn y tro cyntaf.